Cijeli svijet je na trenutak stao. Stoga sadašnjost u kojoj živimo treba našu pomoć, kreativnost i vjeru. U svojim domovima dobili smo priliku da propitamo sebe i svoju duhovnost. Tako da taj duhovni život jeste prebačen neku drugu sferu, ali isto tako on može biti aktivan, on može biti plodonosan i na kraju sami vjernici mogu shvatiti sve one blagodati svetih misa, vjerskih okupljanja našim bogomoljama, jer kao što kaže na naša stara postolica, ljudi shvatite što su imali tek onda kada izgubili. Različitost religija, kultura i tradicija našim blagdanima daju posebnu čar. Mislim da e, tradicija evo kod nas na našim prostorima e, vjeri daje određenu aromu ovoga ovdje podneblja u kojem mi živimo. Naša lojka je za toga, mislim, mi živimo u suživot, u suživotu zadnjih 550 godina, malte ne, ono, kako su jevrije došli u Sarajevo i uvijek je taj nekako suživot u, Sarajevu i Bosni i Hercegovini postojao i uvijek je bio jedan, ima, ima jako mnogo lijepih primjera suživota i pomaganja a, ljudi različitih religija. Zbog toga Blagdanski dani u Bosni i Hercegovini su posebni. A sad kad je bio ono, pravoslavni uskrs i vaskrs, kad je bio, mi smo od njih dobili jaja i kolače, naravno, nismo išli kod njih, nismo se rukovali, nismo se na taj način ovaj, jedne s druge sjedila, smo bili tu jedne s druge, opet smo na neki način podijelili taj blagdanski duh jedne s druge. Evo, mi smo Damir ja odlučili da stavimo kao neke lampice, lampione, <laughs> što će kao da simbolizira kandilje. Tako, eto, E, da bismo naglasili da dolazi Ramazan, da bi ljudi koji su oko nas, možda i našim kućama i komšilu ljudi koji ne poste, da to isto imaju osjećaj da Ramazan dolazi. Ovogodišnji blagdani su za sve nas bili izazov. Rodbina, prijatelji, kolege i komšije se nisu mogli sastajati kao prethodnih godina. Da li je ovo vrijeme pandemije bio izazov za našu vlastitu duhovnost?